Міжнародне агентство з атомної енергії закликало у вівторок припинити бої в районі атомної електростанції у Енергодарі. Згідно з повідомленням, перевірка констатувала пошкодження біля корпусів реактора. Е, також, окрім цього, у повідомленні йдеться про пошкоджену інфраструктуру та присутність військових е, Росії та їх техніки на електростанції. Чи згодні ви з усіма висновками перевірки? Ми маємо в цьому звіті е, зараз сім рекомендацій, і серед цих рекомендацій, в тому числі, є рекомендація по тому, щоб е, прекратити е, оці військові дії навколо станції і на самої станції, і також там є припинити оцей тиск на персонал, припинити. Е, знущання над персоналом і створити умови для персоналу, щоб він працював е, в нормальних умовах на Запорізькій атомній станції, і також пропонують в цій рекомендації виведення військової техніки з території Запорізької атомної станції і Е, вони не говорять це в рекомендації, але в, в підводці до цієї рекомендації вони пишуть, що також створює проблеми присутність е, російських загарбників і також персоналу Росатома на території станції. Таким чином Тут е, потрібно говорити про те, що цей персонал, військовий і е, Росатомовський, він повинен вийти зі станції. Тоді буде поновлена безпека і поновлені нормальні слово умови працювання персоналу на Запорізькій атомній електростанції. Ну і крім того, основне питання, яке вони озвучили, так це створення. Е, зони безпеки навколо Запорізької атомної станції поки що ми не до кінця не розуміємо повністю, що мається на увазі за зона безпеки. Якщо це демілітаризована зона навколо станції, та зона, яку ми завжди е, пропонували створити без присутності будь-яких військових е, в зоні е, атомної електростанції, і також в місті Енергодар ну тоді ми повністю підтримуємо цю пропозицію. Якщо це щось інше, тоді треба тут дивитися на, на що дійсно пропонується і які наслідки це буде мати. Необхідно. Для встановлення е, цієї захисної зони, аби обидві аби обидві сторони всі причетні погодились на її встановлення. Тож як діяти далі, і е, за допомогою якого механізму можна припинити е, бої на території і біля атомної станції? Для нас ми бачимо е, такий шлях, що тут МАГАТЕ самотужки вона не впорається, і тут потрібно привлекати інші організації, які можуть допомогти в цьому питанні. І перш за все, це. Звичайно, я думаю, що самим кращим рішенням було введення е, е, миротворців е, ООН на територію Запорізької атомної станції, але ми розуміємо, що для цього потрібно рішення Ради безпеки ООН. І фактично це було вирішено повністю у цій ситуації. І інші організації, європейські чи чи з будь-яких стран, можуть також е, фактично надати допомогу в цьому питанні е, або підтримку, або тиском на Росію для того, щоб вони погодились на те, що що їх війська і їх збройні сили повинні вийти за територію. Е, цивільного ядерного об'єкта і фактично перестати порушувати всі міжнародні норми, і також і статут МАГАТЕ, і фактично декларації МАГАТЕ про те, що і статут Об'єднаних Націй, і Декларація Об'єднаних Націй про те, що цивільні ядні об'єкти вони не підпадають ні в якому разі під атаки э, військових формувань. І це фактично вони порушають основоположні принципи фактично э, існування цих організацій і фактично існування ядерної цивільної ядерної енергетики в будь-якій країні. Тобто вони потрібно зробити все для того, щоб вони е, почали фактично виконувати ті ті норми і закони, які існують у своєму звіті. Інспектори вказали, що окрім усього іншого, також пошкоджено будівлю зі сховищем ядерного палива і відходів. Чи вимірюєте ви радіацію в тому районі? На сьогодні рівні радіаційного забруднення вони відповідають нормальному фону. А у вас є доступ на територію, що можна виміряти? Чи як цей процес відбувається? Це в автоматичному режимі відбувається. Тобто, всі ці параметри ви навіть можете подивитися в інтернеті. А чи можна сказати, що енергоатом досі керує е, Запорізькою атомною електростанцією? Чи все таки Росія вже керує нею? Е, ну ми е, працюємо, і наш персонал працює там на Запорізькій атомній станції, і Росія. Там е, перебувають 10 чи 15 працівників е, Росії. Вони нелегально там перебувають, і місія Магатенова е, написала, що вони є радниками, і вони надають поради українській стороні з ядерної традиційної безпеки. Це дуже такий цікавий пасаж у цьому звіті. Е, місії нам не потрібні ніякі паради з цих е, з персоналу роса, тому що вони там роблять, вони там сидять. В бункері, які вони зайняли на території Запорізької атомної станції, це кризовий центр, який передбачений для того, щоб ліквідувати фактично наслідки аварійної ситуації, якщо така ситуація станеться. Ось вони там сидять, і фактично вони варують ту інформацію, яка знаходиться на Запорізькій атомній станції. Про те, як ми працюємо, про ті е, програми, які ми розробили, про ті модифікації, які ми зробили на наших блоках. От це те, чим вони там займаються, фактично. МАГАТЕ залишила на електростанції двох своїх співробітників. Яка їх місія? Фактично, це місія. Вони зараз е, як е, обзорвери, да, там знаходяться, і вони ну, здійснюють е, інформування центральному офісу МАГАСТ по тим всім подіям, які там е, щодня е, діються на Запорізькій атомній станції. І також е, вони контролюють е, функцію севгвардів, тобто вони контролюють наявність ядерного матеріалу, що він знаходиться в тих містах, де йому потрібно знаходитись. Але основна функція, я думаю, вони Е, будуть надавати повну і таку е, неперекручену інформацію про те, що на станції дійсно є сьогодні, от в той час, е, ну фактично в режимі онлайн. У понеділок останній реактор відключили від мережі, які якими будуть наслідки. Ну, дивіться, тут ситуація така, пошкоджені зараз всі лінії зовнішнього Е, енергоспоживання атомної станції. Тобто там чотири лінії було, які по яким станція була з'єднана з енергосистемою України і по яким вона видавала електрику. І також е, три лінії резервні, дві лінії для власних потреб і одна лінія резервна лінія видачі. Е, і всі ці лінії зараз пошкоджена повністю. Тобто станція повністю знеструмлена по відношенню до енергосистеми України і е, працює на сьогодні одним енергоблоком, але в режимі острова. Він працює сам на себе. Але якщо тим не менше цей блок буде відключено, тоді у нас буде залишатися тільки можливість е, включити дизель-генератори, і в цьому випадку ми залишимося на Е, Живлення всіх власних потреб станції е, через ці дизель І Це вже ситуація останній, я би сказав, надії. Коли при відключенні таких дизель ви вже будете мати радіаційні наслідки.